Dobro večer, gledate danes na Planet TV. V ozadju za Igorjem Šoltesom res stojijo študentski funkcionarji sumljivimi posli. Kot šef računskega sodišča jim je Šoltes celo prisodil črno piko zaradi goljufi z javnim denarjem, zdaj pa je ista skupina ljudi v najožji Šoltesovi ekipi politične stranke, verjamem. Dokaz so jele naše kamere, gre za krok ekonomista Uroša Novaka, ki povsem obvladuje ljubljanski šov. Po vrhu gre za ljudi, ki ne izbirajo sredstev, tudi najtržjih, da dosegajo svoje cilje. Fiktivni in sporni posli, posli tako študent Miha Kosi Fuchs, ekonomista Uroša Novaka in njegove ekipe imenovane povezani. Gre za neko, za neko strukturo, katera primarni namen je pridobivanje javnih sredstev. Med drugim za sporna javna naročila, recimo za majice, ker zberejo ponudbe res da treh podjetij, a kaj, ko so tam med seboj posem prepletena, dokaz pa telefonski klici nekdanjega študentskega tožilca Luka Tetičkoviča. Številke so bile različne, tri mobilne številke, vendar se je na koncu se vedno eh, priklicalo ta Alt Design. Podjetje, s katerim je bil posel več kot očitno vnaprej dogovorjen, zato uporniki lansko pomlad romajo na računsko sodišče in to naravnost, ki gorju Šoltesu, takrat še predsedniku in glej. Šoltes naročilo do dobro, krca naročilo Novakove ekipe, ki jo zdaj s takšnim spornim nahrtnikom velikodušno sprejme pod svojo streho. Med drugim tako rekoč Novakovo desno roko Alena Nikola Rajkoviča. Alen Nikola Rajkovič je operativni vodja skupine Povezane. Znan kot mišica in to me da z nalogo, da uniči, kar sicer koristi študentom, Novakovi ekipi pa ne, ker ne prinaša denarja in med njimi je radio študenta. Študentje se njegovemu uničenju uprejo. Kamor je seveda Ale Nikola Rajkovič in skupina povezani pripeljal skupino neonacistov, ki so za svojo prezenco uh, lahko odgrozili študentskim poslancem in protestnikom. Ja, in ta Rajkovič je zdaj prišel, te so in mu sinoči na kongresu celo pobotrsko nekaj skrivnostno še petana uho, kaj o novih poslih, pri katerih so se doslej spretno izmikali nadzoru, ne na zadnje. Šovci si sami pišejo zakone, ne. Eh, pač notranje pravilnike, niso pa podvrženi nobenemu zunanjemu vočdogu oziroma neki agenciji. Ja, in piše jih predvsem Novakova ekipa, ki obvladuje tako študentsko vlado in to s tremi ministri, in ker ima vse adute v svojih rokah tudi v študentskem parlamentu, v katerem ponavadi glasuje okrog 30 poslancev s podarkom na glasovanju o študentskem denarju. Ne glede na sumljiva ozadja, pa Igor Šoltes pravkar se stankuje pri socialdemokratih. Pred pol ure se je dobil začasnim šefom SD Dejanom Židanom. Teja Šavar je Šoltesa ujela pred ljubljansko restauracijo Maksim. Teja Šolce zgradi karijero kot politik čistih rok, ampak kot kaže, včasih zna tudi zamižati. Ja, tako je Šolte za Samuela pred sestankom o povezovanju s socialnimi demokrati, na kavi se je sestal z Dejanom Židanom, no pa najbolje, da kar pogledamo, kaj mi je povedal. Šolte, kdo je človek na tej sliki, ki je bil včeraj na ustanovnem kongresu vaše stranke in kako se je znašel eh, v vaši stranki? Gre za tega le. Tukaj pa čak dvi. A vi se da tako ne prepoznam. Gre za Uroša Navaka. Kako se je znašel v vaši stranki in kdo ga je pripeljal? Uh, to morate pa njega vprašati. Uh, pa kdo ga je pripeljal? Verjetno ga je nekdo pripeljal na vašo ja, stranko. Mislim, da se je, mislim, vsak se sam odloča, ne? Kje je in kje ni. Pa vi, gospod Šoltek, ste velik zagovornost transparentnih javnih naročil. Ja, se, zato Zakaj zato imate takšne študente v stranki, ki so... Če vidite, da imam, ne, srečanje. No, pa vendarle, če bi prosila za odgovor, ste zagovornik transparentnih javnih naročil v stranki, pa imate študente, ki so počeli ravno to, prikro, prikrojili so javna naročila in vi to veste? Tega ne vem. E, je gospod Rajkovič v svetu vaše stranke? Mirka, uspijemo, prosim lepo.